Cerramos y, después entraremos a la parte del coloquio con eh, Iván Yanchare, que es embajador de la República Checa en España. Señor embajador. Muchas gracias, eh, Enrique. Muchas gracias a colegas aquí a mesa y también a, todas y a todos ustedes, vosotros que estéis aquí. Eh, muy grato para estar aquí con, con vosotros y yo creo que es muy interesante ah, tener también aquí en la mesa alguien que habla ah, de la parte diferente de Europa, vamos a decir Europa, que tiene esa experiencia eh, que nosotros tuvimos durante ah, muchos años. primero yo voy a, empezar con una pregunta. primero quería saber eh, que cuando vosotros estuvieron algunos países, vamos a decir, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Ok, es bueno, yo creo, Ryanair, eso es, sí, yo creo, es muy interesante porque cuando yo estuve en, eh, en eh, Estocolmo como, eh, como un diplomático diplomático, estaba también haciendo esos coloquios con los estudiantes de universidades suedos y, y, preguntaba esa, esa pregunta, la verdad, en la sala que fue también así plena, llena, como esa, ah, las, los humanos eran poco, pocos solamente, pero um, es verdad que era solamente 15 ah, años después de, de la, ah, de la años 89, cuando nosotros, nosotros se eh, afastamos del sistema de comunismo. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre de qué nosotros somos. Eh, aquí ahí en, la convite fue, yo estoy aquí también en, eh, aquí representar un grupo Visegrad que yo no quiero hacer, pero quiero esclarecer para vosotros que Visegrado es el grupo de Visegrado. después yo voy a hablar un poquito sobre la integración europea, de punto de vista Europa Central, y la última es como como nosotros checos estamos a ver la Europa y el futuro de Europa y cómo, nos em, queremos que Europa sea. Bueno, eh, Visegrado es un concepto histórico, eh, no es, eh, eh, no es un concepto nuevo, eh, fue eh, la, historia es del siglo XV, cuando nosotros tuvimos reinados en toda la Europa Central y nosotros unimos, unimos eh, contra la peligro del, imperio otomano. So, por eso después acabó esa historia de Visegrado y cuando nosotros hicimos en la República Checa eh, la eh, revolución de Terciopelo en el eh, 17 de noviembre de 89, ah, claramente tuvimos una oportunidad. ¿Cuál oportunidad en rúa era? Era vamos a volver a Europa. Y claramente no podemos hacer eso solamente nosotros, precisamos aliados para eso y por eso los presidentes de tres países, Checoslovaquia, de aquel tiempo, uh, Hungría y Polonia se reunieron en Visegrad, que es una ciudad en Hungría que existe, que es real, no virtual, eh, como, un grupo de Visegrado es un poquito virtual, pero, eh, pero Visegrad es una ciudad. Y ellos ahí hicieron un acuerdo, bueno, nosotros vamos a nos reunir, vamos a vamos pensar y cómo nosotros podemos nos Ah, nosotros podemos nos ayudar para ser parte de esta Europa. Para ser parte de Europa, en aquel tiempo, 91, uh, ah, eso significó que nosotros vamos a ser miembros de la Unión Europea y la otra que vamos a participar en la, Alianza de Seguridad, que es OTAN. Bueno, eh, muchos años pasaron, 98, este año 99, este año vamos a celebrar 20 años cuando los tres países de República Checa, Hungría y Polonia eh, eh, eh, hacen ahora parte de OTAN y el 1 de mayo de 2004 cuando República Checa, Hungría y y, Polonia y también los otros siete países eh, de Europa Central y Mediterráneo eh, a ser parte de la Unión Europea. Yo creo que con esto eh, la alianza de Visegrad, que no tiene ninguna estructura formal, Ah, tiene solamente un fondo, fondo de Vicegrado, donde hay eh, cada, cada, cada, país, eh, cada país de Europa Central contribuye con 10 millones de euros, solo tenemos 10, 40 millones de euros, no tenemos un, no tenemos un secretariado oficial, no tenemos un parlamento, no tenemos, es una alianza o agrupamiento de los países, cuatro países ahora, ah, que tienen intereses en algunos, algunos dos ah, áreas. Y claramente eh, esos intereses pueden ser ah, eh, eh, diferentes, pero también pueden ser eh, los mismos. Y algunas veces nosotros tenemos una idea que es más importante para nosotros y podemos encontrar una, un apoyo, vamos a decir, una, balance donde nosotros podemos nos ayudar, pero también podemos encontrar las políticas donde nosotros no tenemos esa, esa, esa posibilidad. Por ejemplo, República Checa es un país totalmente industrializado y claramente que depende mucho de comercio libre. Por ejemplo, Polonia es país más eh, agricultora, Ah, que no tiene mucha industria y claramente para ella, para, para Polonia, es más importante ser un mercado que eh, mercado ah, agrario o de, desarrollar las políticas ah, agriculturas que son más importantes do que para nosotros. Y ellos no tienen ese apoyo para comercio de libre. So, por eso hay esas diferencias eh, eh, basadas en la economía, en la historia. So, nosotros estamos juntos, pero también no estamos juntos. Eh, yo sé que aquí en España y en Europa, vamos a decir, oeste, el Grupo Visegrado es eh, ah, conocido hoy en día por la situación de migración. Es claro que durante ese tiempo, 2015, eh, los cuatro países entraron en una política misma y la verdad no querían ah, ser tanto liberales para una inmigración eh, eh, migración ilegal y claramente eso era un, asunto donde nosotros podríamos ser visto con un grupo que tiene alguna ah, política diferente del resto de Europa. Hoy en día somos con 2019, yo creo que las eh, eh, ideas que en eh, 2015 eran parte de nuestro pensamiento es un mainstream en la Europa. So, por eso, y no quiero decir que es un populismo, es la que nosotros todos eh, percebemos o eh, pensamos que, eh, bueno, migración va a existir, es claro, pero es claro que tenemos, como nosotros europeos, tenemos que tener una, una control, un control y tenemos que tener eh, eh, eh, la seguridad para nosotros ciudadanos. por eso yo creo que algunas percepciones son más afastadas. Bueno, tenemos más un asunto que Florentino ha mencionado, es la, asunto de democracia liberal. Es claro que hoy en día tenemos en la Unión Europea dos procesos con, contra, contra Polonia, ese es artículo 7 eh, de, Tratado de Lisboa, eh, donde, donde Polonia, eh, eh, en punto de vista de Comisión Europea, no, no, todos los instrumentos de democracia que son establecidas y hay un proceso. Pero ese proceso ha mm, sido debatido casi 18 meses y yo ve que no, tenemos ninguna, ninguna posibilidad como salir de, una calle sin salida. Yo creo que antes de empezar un nuevo proceso contra Hungría, tenemos que pensar bien eh, si hay eh, una posibilidad que vamos a hacer más o, o que dónde vamos, porque siempre eh, eh, eh, la, opción o em, el, proyecto de Unión Europea es un poquito también virtual, no es solamente real y claramente si utilizamos muchos los instrumentos y no, na, verdad al final no podemos encontrar una solución, es claro que los instrumentos después pierden su posibilidad para influenciar las cosas para que nosotros todos precisamos. Yo quería decir que nosotros checos nos pensamos que es mejor hablar, eh, ser unidos y hablar de manera eh, donde nosotros vamos a encontrar una solución para algunos, eh, para algunos proyectos que de, una parte pueden ser ser visto como ah, ser opuestos a democracia, pero de otra manera no son tan diferentes de otros países. Yo creo que Florentino ha dicho muy bien que nosotros tenemos eh, diferente historia, eh, que tenemos diferentes posiciones eh, en algunas veces. Y la verdad, al final, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos una Europa que podría ser eficaz, que podría ser económicamente próspera y la verdad si hoy voy a decir eh, el último 10 años da, da da Europea en la Europa Central es más eh, eh, eh, sucesivo de que las otras regiones de la Europa, de toda la Europa. por eso, por ejemplo, hoy en día República Checa era al mismo nivel como España a ah, ah, desarrollo económico y la Polonia, que es casi el mismo economía como es casi el mismo ah, país con número de, las, de la población, está, está creciendo 5%. Ah, por, año en, en PIB. So, claramente hay algunas ah, ventajas ah, aparte de, países de, de, Europa, Central. Es claro que eso eh, es eh, grato a, nuestra a, a nuestra participación en la Unión Europea, porque, eh, eh, porque eh, las inversiones, claramente la, educación, todo eso, nosotros disfrutamos mucho nuestra, de nuestra participación en la Unión Europea. Pero también los países de Europa del oeste también beneficiaron mucho, especialmente Alemania. So, eh, al final eh, quería decir, eh, nosotros vamos vamos a ir a elecciones europeas y yo quería que eh, vosotros como los estudiantes eh, y eh, los que son los, el futuro de, Europa piensan bien si va o no va a participar a, las elecciones, porque al final que nosotros todos vemos es que las, las personas de edad, vamos a decir, tienen más interés eh, sobre la política y ellos influencian la política y votan los partidos que ellos quieren, pero lo futuro es suyo. por eso piensa bien y cuando usted va, va, a tener el día 26 de mayo si participar o no en las elecciones europeas. Muchas grato Muchas gracias.